<laughs> Ide. Makura 11. Stanem, da ne da pa ne, ti kako hoćeš sad ovako. Hajde izbjegnemo, da izbjegnemo ovu tablu. Hoćemo mi da nađemo... Thank you.

ta ostalo 99 komada, prosečno jedan komad vredi 35.000 švajcarskih franaka. Mhm. Magura 4